Xente, despois de varias decenas de minutos de investigación, teño que rendirme ante as evidencias irrefutables e considerarme terrachaísta. Pero como bo científico, vou vos a dar unha serie de argumentos que vos convencerán tamén a vos. As probas para ser terrachaísta atópanse en moitas facetas da ciencia e da filosofía, pero a máis doada de entender baséase nos nosos propios sentidos que nos permiten percibir a natureza do mundo que nos rodea. Así pois, de Begonte a Tamuras, de Guitiriz a Pastoriza, a terra chá brilla incontestable. Non hai máis que se chegar ao castro de Viladonga para sucumbir ao terrachaísmo. Hai celebridades que todos estudamos no colexio e as que respetamos que tamén foron terrachaístas. Aínda que moitos non nos sabíamos. Son varios os nomes que aquí podería dicir que caeron nas tentacións que a terra xa ofrece. Otero Pedrallo, Manuel María e agora o son das ideas pode que sexan dos máis coñecidos. Mais, por brevedade, considero que as seguintes palabras de Xosé Luis García Mato son as máis representativas e convincentes. <clears throat> Pola terra xa longal, o vento a zoar, mete medo. O vento, enchendo a terra xa, do do mar. Pensei que declarar o meu apoio a un movimento tan polémico como o terrachaísmo traerá consecuencias, mas as evidencias son as que son. Así pois, se vos tamén sodes terrachaístas, agradecería que lle derades apoio a este vídeo usando nas redes sociais o hashtag terrachaísmo.